de Carolina, tengo un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, oh lagarto da yo rabo. Baila es Carolina, baile sí señor. Carolina, Mariana Manifa, dime con quién bailaches, baile que es femenino. baile con coronel, baile con coronel, baile con coronel, es Carolina, baile y no guarda. Soul.